如《了不起的长城》《王牌对王牌》《向往的生活》《青春环游记》《流淌的歌声》《奔跑吧》《新手驾到》，作为一个歌手，突然在综艺上这样大爆发，难免有人会冒出一些疑虑，就像前两年的毛不易一样，会被人质疑不务正业、迷失自己之类。比如知乎上就有粉丝提问，对他参加这么多综艺表示心疼。 觉得他应该多专注一下音乐。首先，综艺并非洪水猛兽，它不是搞笑综艺咖的专利，任何艺人都可以上。我们不能道德绑架，说歌手一上综艺就是不务正业的捞钱，这不是站着说话不腰疼吗？综艺本身有三大天然优势：一是赚钱快又稳，不像做音乐那样赚钱太难；二是获得曝光机会。 提高人气，三是拓展人脉，跟各个平台及圈内艺人熟络起来，对混圈是有好处的。现在衡量一个歌手红不红，不就是看他上了多少综艺和晚会吗？要不然呢？看他出了几首歌，可是有很多歌手出了好多张专辑都没几个人知道呢。上了一档综艺，立马火了。既然是名利双收的事情。 谁能跟综艺有仇呢？上综艺是现实，做音乐是理想，不立足现实，可以去实现理想呢？那么，我们要讨论的就不是该不该上综艺，而是如何把握度的问题。其实这个度很难把控，因为真正有选择权的艺人并不多。没热度的时候，你想上都没人请呢；热度上来后，很多的综艺找上门。 你却开始挑三拣四耍大牌，即使你想，公司也不会答应喽。很多时候，上综艺都是公司的意愿，趁着艺人有热度的时候，多为公司赚些钱，这也可以理解。当然，在你有选择的时候，尽量还是选择跟主业相关性强一些的、影响更大的综艺，求精不求太多。所谓爱惜羽毛嘛，但周深还没到这一步。 为什么我们都觉得周深一下子综艺多了起来？其实主要是他现在接的综艺相对档次高了，影响大了，从深入人心到我们的歌，再到歌手等，所以觉得他成了霸屏的综艺常客。而在前几年，他虽然也上过不少综艺，但大众有印象的，可能就上过两次《蒙面唱将》吧。有粉丝说，周深出道这么多年一直没火。 都是因为公司太不给力，从来没有捧过周深，一张专辑都是高晓松出钱给他做的，上的综艺都是对方找上门来的，公司几乎没给过他什么像样的资源，到合约快到期了，恰好人气上来了，才把他当摇钱树，那工作密集程度，明显是要榨干他的节奏，有一说一。 虽然周深现在成了综艺舞台上的第二个毛不易，有被裹挟前行的意味，但相比他的好友毛不易，他还算好了。毕竟他有几点跟毛不易不一样。周深还是挺有综艺感的，比毛不易明显要放得开，在台上更自然。呆萌的毛不易其实是不适合上综艺的，每次在台上会主动讲一句话。 可他这两三年照样上了那么多综艺，因为公司不想让他的热度过期呀。既然周深在台上不会冷场，能跟大家友好的合作，给观众带来快乐，那还是比较适合上综艺的。毛不易是创作歌手，而周深是纯 vocal 歌手。对于创作歌手来说，可以适当放空自己，沉淀下来。 留给自己一定的创作时间和空间，所以少上一些综艺说得过去。但对于非创作歌手而言，相对可以多上一些综艺。为什么？因为要赚钱买歌呀，对不对？要不哪来的作品出专辑？好歌可不便宜哦。所以，即使毛不易可以少上些综艺来写歌，但周身上综艺更应该被理解。 毛不易是从节目出道后就奔赴在各大综艺舞台上，一出道就能好好赚钱了。而周深不一样，都出道六年了，之前在歌坛没多大存在感，大家最多不过知道有这么个唱歌比较特别的男歌手而已，收入可能仅限于唱个 O S D，偶尔参加个小型活动或节目，说不上赚钱，能不能维持收支平衡都不一定。 怎么为解约后的事业筹划啊？如果一直这样，他能不能在歌坛坚持下去都不一定。所以，也是时候翻身了。要翻身就得适应圈内规则，人脉、曝光、赚钱，这一切终于姗姗来迟。可以说，他是来拯救周深的。要是没有去年到今年这些综艺，可想而知周深现在是怎么样。有许多人甚至都不知道大鱼是他唱的。 周深在圈内一直跟其他艺人有点不一样，连周深的粉丝也有点不一样。看到周深的微博粉丝量，尤其是参加歌手之前，那点粉丝量只有华、毛等同龄歌手的零头。但他微博的互动数据并不差，评论转发十几万打底，点赞五十万打底，在网上的讨论热度也高，这活跃度完全是顶流艺人的架势。但不同的是。 顶流口碑往往呈现泾渭分明的红与黑，而周深基本很少见黑他的言论。很明显，周深粉丝量不算多，但活粉并不少，可能真的就是公司不给他营销。总之来说，我是支持周深上综艺的，毕竟他上综艺没有耽误主业，一直在坚持发歌。他本身也是能适应综艺舞台的人。 机灵却不油滑，最重要是在这个事业上升阶段，他还没有太多选择权，他需要这些现实的东西来支撑他的理想。不过，仍然要说，上综艺对于歌手来说，度还是得好好把控。适当的综艺曝光有益无害，过了或偏离主业太远了，就有点透支路人缘的感觉了。所以，如果周深的综艺在这个基础上越来越多的话， 对于非音乐类的节目，就应该有所选择了。周深上太多节目来说不是件坏事，而是增加他的曝光度，让更多人认识了他，也让他的声音被更多人听见。你喜欢周深的声音和歌曲吗？对了，也别忘了订阅我的频道哦。我们下期见。